есть... Как у нашего кота шутка очень хороша. Как у котика усы удивительной красы. Глазки смелые и зубки белые. chat a une belle fourrure, des jolies moustaches, du beaux yeux braves et des dents bien blanches.